大家好，我陈老师，我们今天来一个特别的一个专题节目，就是如果你要当命理师，你必须要知道的十件事。现在其实学命理哈都已经蛮容易了，不像我们过去啊，老师以前在拜师的时候，都要先怎么样呢？先跟这个师傅啊登门拜访，培好关系，哦，经年累月的跟他交往往来，哦，他才看看你这个人怎么样，他也决定要不要收你徒弟。 哦，以前的师傅啊，他们有些老师，有些是老师傅，哦，你给他钱，要跟他学技术，他屌都不屌你，他理都不理你，他一定要看你这个人，哦，先看人。就说有些老师，像老师我们去学的时候，不会只学一门技术，哦，从港澳台啊，哦，甚至大陆的，在山里面的广西深山里的老师，我们都去拜会过，啊，拜访，然后想办法去跟他拜师，那这个路程是很艰辛的。 那当然，他首肯之后呢，那我们才能够开始学习。当然钱还是要缴了，哦，反钱还是要缴。但是就是我们要要去拜师就很辛苦。但现在不一样了，哦，现在这个时代啊，资讯已经很发达了，哦，不要说是说我们现在的，比如说我们各大书店啊，会有很多的老师，他愿意分享他的一些专业知识，哦，写一些命理教科书，或是一些虚知，或是把一些文言写成白话。 就算是我们的古书，包含有什么《滴天髓》《渊海子平》《八宅明记》哦，或者是《藏经》《青囊经》，哦，这些东西都非常容易找到它的原文。那有些比较有慧根的人，他就可以从这个古书里面哎了解一些道理，或是从一些我们在书店卖的一些书里面知道一些入门。但是玄命理是玄命理。 成为命理师又一回事，我们可以知道养生知识，但是当医生，就一段很长一段路，就不那么容易。那什么是命理师？那成为命理师，你要先了解什么是命理师啊。其实命理师哈，老师肯告诉你，命理师他其实就像一个分析师哦，客人提供他们的素材，比如说事情、八字哦，或者他环境状况，我们从这个状况去综合的分析，做出一套。 符合我们中华民族科学理论，告诉你这个是怎么解决。但是这个社会上哦，总是有一些人对命理师很苛求。比如说呢，如果一个命理师发生了车祸，他就说很多人就问他：，啊，你不是命理师吗？啊，你怎么没有算到你这个结束？啊，很严格。那也有人会去说：，哎，你你这个你的太太是不是跟他交往的时候，你都要先算好他的八字？ 然后再跟他交往啊，这样子也是很严苛啊。更是有些人哈，在我们在网络上都有听过，有些拿一个往生者八字啊，说哎这个人怎么样？啊，或者是有些人就走进门来想考老师，就说哎老师你看看我这个人怎么样？老师比较少遇到这个问题啦，因为是想跟他讲，看你个锤子啊，我哪知道你想看你怎么样啊？哎，这样子是是蛮不尊重那个老师的哈。就像怎么好比是讲什么话呢？ 你如果你今天身体不舒服，你去诊所、去医院看医生，挂了号，缴了挂号费，护士请你进去，然后医生问你：“哎，先生、小姐，你哪里不舒服啊？”那你身为，如果你是患者，你会跟他讲：“你看看我哪里不舒服啊？你先讲看看，我看对不对？”不会嘛，对不对？你也不会去去饭店，然后去五星级饭店，然后去一个高级西餐厅，或是路边摊。 哎，老板说：“哎，你好，请坐，请要吃什么？”跟他讲：“你你觉得我想吃什么？你做看来，哦，看看你做出来我喜不喜欢吃？”当场被人家轰出去。所以说，彼此之间哈都要非常了解互信。那所有是师资辈的人才能帮你，这个是非常重要的一件事情哦。跟人讲一个很简单的啦，如果一张命盘，它这个命是绝的，它有很多佐证，不见得。 是这张命盘一定是转的个是绝的，怎么说？各位，每一年同年同月同日同时出生的人，同个时辰出生的人，他都会在同一个时间全部死光光吗？不会嘛，对不对？为什么？因为他有人事、时地、物、环境、福报、功德，哦，还影响到他的寿命的长短。怎么只能说他的运气在那边可能会用尽了。 哦，我们这八字里面讲用神用尽了，但是有没有可能？哎，他这个地方无论他做什么，阎王要你三更死，你留不了五更天，所以是说老师算你什么时候死，你就一定会死翘翘。那同年同月同日生的人全死翘翘了，双胞胎一起死吗？双胞胎会一起死？不可能嘛？那命理他是做什么？科学的分析。哦，每一个人状况不一样，不是只看你的八字，只是看你的某一个方面，综合分析。一种病。 一个人、两个人、三个人得到都有不同的病情、过程跟结果，吃的药也有不同的效果。所以是说，当命理师，我们第一件事要做什么呢？你心态要客观。像老师刚刚讲到拉一拉扎很多，但是如果你就是代表什么，你心态要客观。你心态不客观，觉得我学这个命，我学这个命学啊，就是在解决我所有人的问题。 哎，我把希望成为一个命理师，我可以解决每个人的问题，每个人来找我，可以帮他解决所有问题，这不可能，因为，你没有办法解决所有问题，任何人都没有办法解决所有问题，都必须要做什么？都需要去了解跟学习，彼此之间的对谈里面，哎，你有什么问题？我要什么帮忙？这个就是我们当命理师心态要客观的，这个很重要哦。说说真的，这个很重要。所以第一件事，心态要客观；第二件事情。 是什么呢？你要善于倾听，啊，倾听。我们的成为命理师就是来找你帮忙。命理是一个很特殊的职业，然师之辈，它是一个很特殊的职业。来，我们要先了解，请听他的问题，听他的问题。客人来真的是需要你给他？每个人真的是需要你给他立刻给他答案吗？不尽然，有些人是来，因为这个问题他不能跟别人讲，他找找什么心理医生。 都不对，因为找心理师也没那么容易。当老师跟你讲的问题，有时候讲着讲着，他自己讲出来了，他的问题就结了。那通过我们的互动，专业再跟他提点一下，推一下，他其实就了解了。所以说，请定很重要。有些出茅庐的命理师，或者是有一些个性比较直的老师，他急着帮你下答答案，急着给你取定论，这是对的吗？ 哦，这各有各的看法，但是身为一个好的老师，能够帮助人的老师，首先很重要一件事情哦，当然我们要注意倾听，好倾听。第三件事情很重要，你要懂得保密。身为一个命理师，我们常常会收到很多客人的求助哦，我们是师嘛，说别人来找我们帮忙，找生病找医生，诉讼找律师。 肚子饿找厨师，但心中有问题，是运气中、人生中遇到一些问题找命理师。什么人都有，三教九流。有些故事听起来骇人听闻。所有任何你听到的，无论什么事情，请注意你的职业道德。你这个师字辈，你要对得起你师字辈的职业道德。什么事情烂在肚子里，你不能讲出去。所以说，我们任何一个老师也都不能这么做。为什么？ 保密是师字辈，尤其是我们命理师必须要懂的一件事，非常重要。我们不能把他的问题讲出去，这是非常注意的哦。哦，第四件，如果你要成为一个命理师，之前你必须要什么？通透的练习。无论你学紫微斗数、八字、姓名学、风水，哦，或者是天文学，你都必须要不断练习。 像老师以前在学我们的地理，啊，其实是风水学的时候，没有什么，没有什么窍门，也什么古书都帮不了你，你只能每一天不断的走路，不断的走路，从山从平地走到山，从山走到平地，一直不断走，每一座山走，每一次走你都有不同的体悟，每次走你都可以发现不同的状况，一样，你要不断的走，一个月一双鞋子还不够。 有时候穿到两双鞋子，你才能够哎不断的累积你这个实地经验。无论风霜雪雨，你都得去走。那这个是地理。那如果是你想说八字、紫微斗数、姓名学啊，或者是任何一种哦奇门遁甲，靠的是什么？靠的就是你要练习。在你还没有得出一个你属于你自己的经验的时候，不要把古书的结论当结论。 有时候我们在古书中，哦，他会写些命例，这个人可考吗？这个人不可考，他你的命例是真的吗？就算是古书，他也可能写的是为了圆他当时的想法而讲出来，他不见得是真的，不见是真的。尽信书不如无书，这个很重要。所以说，你必须要充分的练习呀，好，不断的去练习，亲朋好友啊，门生故吏呀，我们都要练习，练出来有心得了，知道了。 这是怎么一回事？之后你才能考虑要不要开馆设宴啊，提供人家咨询，这是真的很重要哦。这个尽信书不如无书，所有事情的技术高深，所有专家都一样，没有次数，没有技术，只有次数，这个很重要。你次数多了，你就有了技术；你有了技术，你就是专业。如果你没有做好次数，请不要开馆设宴，你也可能会误导人家啊，误导人家。 因为这个，我们的一句话哦，当失智辈的一句话，可能就影响别人很长一段路，很长一段路。像医生开错药会不会出事情？那肯定出事情的。那诉讼打错官司，你也会出大事啊。所有失智辈的，都需要你有很足够的次数之后，我们才能提供他人技术上的服务。好，那第五个也非常重要，现在很流行的一个方法，就是什么通灵法术，不要去搞。 啊，千万不要去搞，这个是很大的危险。不要说，我们天生的提升，哈，什么东西都听得到啊，身边啊，眼睛闭起来看到灿灿金光啊，啊，耳朵打开来哦，听片是是五湖四海，没有这么厉害的事情。哦，所有事情，我们这个世界是多重次元的世界，我们是多重次元的世界。既然多重次元的世界，我们所听到的，哦，不一定是真的，可能有些灵体他跟你讲，我是关圣帝君。 哪个官？哪个社？哪个地？哪个军啊？对不对？你听得知道吗？用讲的，没有办法。就算你眼睛观想到啊，我靠，这个灿灿金光，佛光万丈，哎呀，这个都是威仪漫漫呐，也有可能是假的，也有可能是假的。所以不要去通灵，因为通灵的你，其实我们可以看到，通灵老师很少有善终的，很少有善终的，除非他以前有跟着我们，还有跟自己的祖师爷哦。 有祖师爷在给大家护持，啊，自己有做功课，哦，那我们才能够有一定的修行，那我们才能说，哦，你这个老师处理三界事务很 OK，不然一般通灵老师，你去通这个灵，到底你听的是真的假的，你自己知道吗？有些对，有些错，啊，千万不要轻易涉足通灵做这些事情，绝对不是好事。 如果你去任何一个地方，哦，这个老师他可以帮你看什么前世今生啊，OK 都 OK。那就问他你的祖师爷是谁，他就说他有拜什么神，但是那不他们门派没有祖师爷，要小心哦。这个老师其实我们还是比较希望老师有祖师爷啊，因为你感应到谁都真的假的，你雌雄莫辨哦。千万没有拜祖师，你不要去通灵。再来第六件事情，哦是什么呢？有所为。 有所不为，命理师嘛，然后我们也是开馆设业，我们也是求一口饭吃。不说大富大贵，我们能够安家立业也是一件事情。毕竟命理师没有特别高尚，他也是三百六十行哦，其中一行，我们提供人家咨询，我们也是私自备。哦，但是不要为了钱你什么都去做。有些事情啊，比如说啊，我好喜欢这个男生，可是他对我不是很好。 啊，好像没什么感觉。老师，你可以帮我做和合，没关系，有没有成效也没关系，你可以帮我做一下和合，可不可以做？不行，不行。无论你是命理师或算命的，都不要去做这件事情。自古姻缘天注定，好，我们不该做的事情，我们不能去做。或者是有一些人，哎，这个人你明明知道他的心地很不好，心地很不好，哦，就是不是正当的人。 他出了高价，请你哎，老师，请你屈价来我这边帮我看个风水啊！我希望我的事业更上一层。那你要不要去看？要不要去看？你明明知道了，我们不知道，我们就还可以，但是我们要沟通了。但是如果你知道了，哎，他这个是状况这样，你去帮他高价哦，很吸引人，一出手就是六位数、七位数，有没有这种人很多？你要不要去做？ 就是他认定你有这个价值，你也不要去做，你自己要搞事清楚。一个让一个不好的人成功，他就会伤害更多人，那这个罪业算谁的？有你一份。如果这个这个人不应该在一起，哦，你让他做了和和，做一些不该做的事情，做任何法术都有时间限制，时间到就消失了。然后他们俩分开了，搞不好又有孩子，孩子的单亲，或者是受虐。 哦，或者是被施暴，或是痛苦，长大这产生了这个孩子不好，然后又去伤害别人，或是他们两个夫妻不好，来一个一个要哭，一哭二闹三上吊，这些负面从谁要算谁头上？命理师你要扛一扛很扛很大的责任。所以说，如果你心中没有有所为有所不为的时候，你等于说你心中没有了是非，那你不要装命理师，师之辈的，我们就要知道是非对错。 我问，我们不确定是非对错，我们宁愿不做。不然，你今天所靠过这个技术赚来不正当的钱，或是这个帮到不该帮的人，你钱绝对守不住啊！命理师是跟三界还有很深的关系的一个行业，没做好，上天下地你躲不了，躲不了，真实躲不了，这真实躲不了。你可以嬉笑怒骂，但是你不能做违心之事，违心了。 天必会发之，好不好？来，第七个是什么呢？第七个是我们的同行要相近。我听到老师，哦，有些人老师看名字啊，我说这是不是改过的？哦，老师，啊，对对对，我之前改过。老师看这个名字怎么样？那我们就不会去论。非今天可以来跟我讲，老师，我觉得这个名字对我不是很好，我想换一个。哦，换一个，你可不可以帮我？哎，这个我就可以做。 他人的判断，因为每一个人派别不一样，每个人感受不一样。如果客人呢进来求你，好，比如说求助说咨询，那我们看状况解决问题。至于其他老师给的建议，我们就尊重。但是我们的看法是这样，让客人去评断。哦，千万不要做到是说批评任何一个老师，你不认识认识也好，不认识也好，我们不要去批评别人。或许别人看到你没看到的，或许别人真的错，你也真的对。 但是他可能这方面做，他其他地方对，是不是？更有一些的是，他也许这方面真的不行，你也讲对，他这方面的确技术有问题。好啦，你就批评他，但他另外方面很强啊，搞不好他是一个茅山老师啊，那他会不会来报仇？说你在后面搞他冲康，会不会？所以说同行相敬这很重要，我们不要把这个整个业界的互相争斗变成一个常态。 哦，其实这个业界互相争斗难免的，其实真的难免的。比较正派的老师哦，是比较是比较不会做这些，但是人数多了哦，什么人都有哦，像医生有好律师、好医生、坏医生、好律师、坏律师、好厨师、坏厨师，哦，有没有本人良心做事都很多。所以说，我们先尊敬同行，你敬人一尺，别人敬你一丈。如果别人你敬别人一尺，别人还说你坏话，那是他的问题，那是他的问题。 客人，他这最终来客人来决定，什么人老什么老师能够帮助到他，客人有选择的权利，哦，这个非常重要哦。来，第八件事是什么？不要妄托天意去命令客户，这也是很重要啊。我们十件事，每一件事都很重要，尤其是现在说啊，哎，呀，今天老师今天唱一个命理师的东西啊，你就不能说啊，我跟你讲，红牙跟你讲，你要贡献多少啊？太太直跟你讲。 哦，你要捐献多少？阿里这个这个新军什么某某新军跟你讲哦，你要做好这个男女共修。要靠我背那个布的那个代际。神明他只会劝善，他有提供神明。如果真的是像我们有时候办事的时候，神明会这样旨意下来。我们是只是提供，他神神明也是第三者角度说，建议你这样去想，这样去做，他不会叫你。 厉害官你要捐多少钱？哦，还干你要男女合合调那个什么阴灵？还骗人诶，恭喜在还骗人诶，不没有这回事哦。任何满天神佛大罗金仙，没有一个会叫你说去捐钱。为什么？因为钱是最不重要的东西。他会叫你去做事，做什么事情？因为不要去去哪里去去做一些环保志工，你愿不愿意？哦，这个可能会念经，你在家里念经，不花钱的事情。 也不要你奉献你的身体的事情，就是什么双阴阳双修啊，哦，清除阴灵啊，还有耶稣讲的跟真的一样，没有神明会这么说，也没有神明会叫你这么做，会叫你做，会叫你说的都是有问题的。光说天意，你后面要付的付付出来代价又是什么？你真的有办法还得起这个代价吗？我们第九件事情啊，呼吁我们之前的问题是第九件事情。 每天你要做好功课，什么功课？哦，不是学历史、地理、英文、数学，哦，不是这个。你每天做的功课很简单，早上或者是晚上，我们自己要有勤行。哦，勤劳的修行，做什么呢？诵十一部经典。叫老师刚开始学的时候，哎，没有办法，是很长的时间去念。我们念《心经》，要勤行。经不在长，在于你勤行。 勤劳的去修行，念个经其实没有很长的时间啊。从我们的《心经》，早上念一遍，或者是晚上念一遍，或是早晚各念一遍，花得了十分钟吗？花不了。或者念一个普门品，从头到尾包含的记言一起念下去，也花不了十五分钟。你每一天是花十五分钟，划手机十五分钟的时间播出来去念情形绰绰有余。我们在情形之中，我们可以学习到。 生命要传达给人世间的一些道理。那每一次念，或许都有一些新的感触。或许你念了一个月、两个月没什么感觉，第三个月的某一天突然的顿悟，你可以分享给你的客户，分享你给家人，分享给你自己，让你自己更了解人世间我们该如何让自己提升这个静雅。就像老师在之前的那个影片有说过，那个自杀、安乐死跟罪业，然后那边故事中就有讲到，能提升一个静雅。 你不会，你小时候可能因为我今天有一个最新的游戏机，像老师可能国小的时候，如果谁有一个任天堂，看他跟神一样，对不对？国中的时候他有一个 Game Boy，哇，他就是英雄。可是你现在就有任何的，你现在到我这个年纪了，你给我一个 PS 四，不要说 PS，PS 十给我也不觉得你很了不起啊，对不对？年轻男生你有个摩托车，觉得你很拉风，对不对？骑个豪迈，对不对？棒棒棒，很棒。 现在你自你现在像老师已经已经老师六年级的，那身边上六年级的人，你随便问他你有台摩托车，你有没有觉得你很骄傲很拉风？他会跟你讲你笑哎，静牙的提升，所以人就是要靠静牙提升，靠什么功课？尤其是命理师，像这种修行啊，老师，必须要讲一件事情，就是说老师非常不建议是说你每天练个三五个小时，说啊干我很努力干，我很诚心，哎那边塞了，这是不行的啦，哦。 凡事你都是要你凡事都要都要适可而止，不是是说你今天做什么事情哦都要诶念经啊，佛说怎样怎么把戒律放在放在那个很痛苦的这逼迫自己每天念个三五个小时的经，这不对。情形就是要快乐，每天念十分钟到十五分钟，好，刚开始你可能需要多一点时间，半个小时才念完一品。那老师念很快了，因为老师熟了，老师可以默写出来了。那老师念很快。 五分钟、十分钟，我念完一个日课，样行不行？行。为什么？因为你，如果你今天每天想刚开始要发愿发心，每天念三四个小时，我敢你够，你能撑多久？撑不了多久。为什么？因为修行变成一种痛苦，修行到你所有事情都没办法去做，你光念经，念经是再讲一次，念经是洗涤你的心灵，超脱你的、提升你的静压。 哦，不是说念了经，银行账户念了一百次经，银行账户多了一百块。阿拉喜阿弥哦，阿弥陀啊，但是连老师也告诉你不可能，念经你银行账户全不会变多。你今天念完了，精神充满了，你思绪清楚了，我们今天去做事情，你有可能今天赚到一千块、一万块，甚至一千万。但是如果你把所有时间都花在念经上面，这就不对了哦。就算是我们出家人，他也没有整天在念经。世尊，释迦牟尼佛。 他也没有每天都念经啊，所以是说念经不是我们的要让自己很痛苦的事情，也不要是说给大家以压力，就说啊你没有念经，你觉得干念出代极，昨天念一念，今天很累想休息一下生病啊，你没念经，干明天觉得很罪业啊，拍谁啊那个那个观世音拍谁？我今天今昨天今天没有念呐，哎呀，赶快来道歉了，哎，莫安呢？如果念经让能够让你心情快乐，让你每天很期待这个时刻。 那这个修行，这个日课才是很重要的，尤其是命理师啊，命理师，你成为命理师，你这个一定要做，不然，老师还告诉你一个一经验就是什么呢？你很容易把自己带入什么客人的情境，因为你每天在听故事，每天遇到酸甜苦辣，会找狮子辈的，都不是太正面的事情哦。比如说你肚子饿找肚子饿，你才会找厨师嘛，你不会吃很饱找厨师，不会呀。 对不对？你今天生病，你才找医师；你不会今天很快乐、活蹦乱跳找医生去看病挂号？不会呀，看病治病嘛。那你今天没有事情找律师吗？对，都不会。所以说，你今天听到的故事，当你的实力越好，找你的我们的客户跟信众越多，你听到的故事就会越来越多。你没有透过日课来操来来让自己静雅提升，你就很容易陷入这个混乱。毕竟我们有保密的义务，像我们第几条呢？第几条？第三条。 保密义务，那你要怎么去宣泄？透过我们的日课，不很容易轻易化解我们这些状况。好，来第十件事情，哦，我们要诚实，诚实。今天你今天在做这个事情，你但你可以有不同的收费，你可以有不同的做法，但是千万不要去做到一件事情，好，趁你病要你命，好，做人要诚实，该收的我们可以收。 但是不该收的，我们不要编出一些理由来去收。当然，每个老师和每个收费的不同了，不能说收高了就不对。哦，只是说你自己成为师的时候，你要对着你所开的价格，你所做的事情，你要能够诚实的面对你的客人跟你自己。当老师没这么容易，当老师真的没有这么容易。医生也有名医，可以用跟不赚钱的医生，律师也有。 快跑路的律师，也有一个王牌大律师，命理师也是一样。哦，当你觉得生得我困顿的时候，你还能够保持你的诚跟实吗？这个心理真的是要一把尺，好，这个非常重要。好，当然诚实之后面，当然所有共通的这十个条件以外的，要共通一件事就是什么？我们都要劝善跟懂布施。啊，就像我们刚才第九条讲到的，做日课就为了要劝善，懂得布施，施什么？施法。 我们愿意把这个好的观点分享出去，这是很重要的。哦，好，这今天就是我们今天的。如果你要当命理师，你必须遵守的十件事。我是陈老师。哦，那我们下次见。